Makamo mkuu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA, Profesa Muhammad Makame Haji ameipongeza serikali ya wanafunzi wa chuo hicho na wale wote walioshiriki katika maonyesho ya utalii kwa juhudi zao kubwa zitakazokuza utalii wa ndani ya nchi. Taarifa kamili na Fatma Juma. Pongezi hizo amezitoa wakati wa ufungaji wa tamasha la utalii lililofanyika kwa muda wa siku tatu katika chuo cha utalii Maruhubi. Amesema chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA kipo sambamba na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuleta maendeleo ya kiuchumi nchini. Chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kiko sambamba na kinaendelea kutekeleza malengo makuu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuleta mabadiliko na maendeleo ya kiuchumi nchini. Na sote tunafahamu kwamba serikali zote mbili zinasimamia swala hili la utalii na kwa sababu pia utalii ni sehemu katika sekta za sera ya uchumi wa buluu ya Zanzibar, kuna kila sababu na haja kwa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kuangalia maeneo ambayo kinaweza kikatoa mchango wake wa kitaalamu, wa kitaaluma, lakini hata wakitafiti na kushirikiana na jamii yote ili kuweza kukuza swala hili la utalii nchini. Pia ameahidi kutoa mashirikiano ya kutosha katika sanaa ili kukuza sanaa ya uigizaji utakaoleta mchango mkubwa wa maendeleo ya nchi. Kwa utaratibu huu, mmetupa pia changamoto nyingine kama chuo kikuu cha kuweza kufanya tafiti katika eneo hili na ikiwezekana kuandaa programu maalumu za kitaalamu za mafunzo ambayo itaisaidia katika masuala haya ya creative arts pamoja na performing arts, na ikiwezekana ikiwa hili tutalifanya kwa ufanisi mzuri, basi tunaweza tukaja na programu za kitaaluma kwa cheti, diploma, hata digirii katika maeneo haya, kwa sababu inaonyesha kwamba ni maeneo ambayo yanaweza yakatumika vizuri na kuleta faida kubwa ndani ya nchi. Kwa upande wake mwakilishi wa wanafunzi chuo cha utalii Maruhubi, Muhamed Haji Juma, ameiomba serikali kuweka mikakati maalumu itakayopelekea watalii kutoka nchi mbalimbali kulinda utamaduni wa nchi ili kuzuia mporomoko wa maadili. Ningesitiza zaidi serikali ili kuonesha uzito kwenye jambo zima la utalii, na sisi wazanzibar tumelichukulia kwa uzito wake na upana wake, kwamba watilie mkazo kwenye swala zima la maadili kwa watalii ili kuona kwamba sasa tunaelekea kwenye, kwenye maendeleo, tunaelekea kwenye uchumi wa bluu. Ikiwa kuna kuna mambo ambayo yametokezea ambayo yanavunjwa na watalii wenyewe, basi serikali ichukue, ichukue uh, ah, sheria ama ichukue jitihada za haraka kuweza kuondosha matatizo yale, ili jamii iwe inaingia moyo kwamba sasa tumefikia hatua mpaka serikali yetu imetusisitiza kwenye jambo hili, lakini pia inaweza kutulinda kwenye tamaduni na mila zetu. Ufungaji wa tamasha hilo ulijumuisha sanaa za kusisimua kutoka kwa vikosi vya ulinzi na usalama sambamba na igizo fupi lililozungumzia ukombozi wa nchi ya Tanzania. Nikiripoti Fatma Juma, Tifu TV.